nabwe nsobola beebaza bannaayo waliwo benatunuuliranga amasimu gaabwe nengamba oba mbatandike ntya ne mukama nanyamba nempitawo nemukkiriza mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde n'emirimu mingi kuba ebadde friday nemulesa emirimu gye munamuki mbadde nsaba uncle hannington and ako faruku mujjako wano katono basitola bitiibwa byammwe naye mbadde sisobola kwogera kintu kyonna nga temuli wano ah, birthday no just tebadde birthday yokka tubaddemu n'ebintu bibiri ekisooka omwaka guno gwali gutandika uncle sam yafuna obuzibu obw'amaanyi nnyo obwaleetera abamu okufuna essuubi nti maybe tugenda mufiirwa abaali mu ddwaliro abaatuukayo nga tiimu bazunzi bo baatuuka n'ekiseera nga tebava mu ddwaliro basiiba beekutaka jigere basaba bakaaba nga bamanyi nti ankusaamu agenze ne mukama n'awulira okusaba kwaffe n'amuwa chansi ey'okubiri ne tusobola okubeera naye olunaku olwaleero njagala kusookera ddala kwebaza ankle farok hannington bangi tiimu bazunza okuva mu ebons mbadde nze n'akatabo kange kenawandikangamu mu ddwaliro nga memory book eri mu mmotoka ngyerabidde ndina buli linnya lya buli muntu lyenna ayalemu okwebaka nga samali mu ddwaliro nzijjukira waliwo olunaku lumu maaka olwa eh, maaka ajjukira bulungi uncle faruku yajja ali nda morning muyita my in law kozi mbalabanga balamu bange kuba ekibaawo ewaka be basooka genda kulaba nobwezi bwa kumi nabbi ezokumakyanga nkufaruku emotoka yagiresedde olubaga lumu yakera oba yakera saawa meka kubanga asula wala nnyo eno memory era tegenda vamu mumutwe gwange anko faruku yakera baisawa e, munet yali mu ddwaliro ngaatuleetedde emmere breakfast naye bwe yayingira mu mu wod n'atugamba mbadde ndeesa emmere ne flaska y'obuji ne flaska y'obuji eyatise mbadde nzigulawo obuji neyatikao the same day nali ngenda kusaba nkute perfume nga ndi mukospraying nga neva mu ngalo neegwa neyatika two pieces the same day nali nkutte essimu nga ndina gwe nkubira nayo neegwa wansi that day myaka oyo yaliwo nawulira nga ntidde ng'omuntu yonna jjukira ng'ono abulayo one day bamukkiriza wansi nfe kitwe kyasooka okunzijira nti bino byona ebituuseo mu lunaku lumu kuba batugamba ebintu webigwa ennyo nebyatika ennyo wabeerawo senya etali ntuufu olunaku olwo natya naye ancle farrog ancle hannington bajja ku makya ne bajja emisana ne bajja olweggulu nga baŋanda ekintu kimu saamu agenda kubakulaga ah. sana mwebale mumwagadde okusukka zeŋŋamba okusukka ne baganda be bennyini nazaalibwa nabo mwebale mumwagala mu bulungi n'omububi era no bwe tubadde tutegeka ka surprise kano bwe nabatuukirira baŋŋamba a ah, ekyo tetulina nakusibamu era sapooti embadde emabega sibaddeyo nzekka wabula uncle faruk ankanito abadde mabega wange mwebale nnyo mwebalire ddala sirina kyensobola kubawa naye katonda abaddize kisinga obukulu mwebale nnyo kyekyo kyembadde ngenda obbagamba kati nzirayo munzikirize neebaza abantu abalala be sitagenda kukkiriza kulekayo mwami kaddu njagala osituke ku bigere byo mwami kaddu sirina bigambo bitufu byensobola kugamba naye kituufu osula ku mutima gw'omusajja ono nobwaba yasuze ngaayina ebizibu akwata essimu wakire nakkubira n'afuna kasimayo oli omu ku basajja bano ababiri oli wakusatu to make this man happy everyday thank you so much nebaza banaye timu bazunzi dangote situka obwedda tuyisaako nnyo dangota amaaso ne tumubuuka mu nsonga oba endala nsonga lwaki ngenda kwebaza dangote mu ngeri ey'enjawulo buli omukulu ono waabeera dangote tabulawo abantu bayinza okwebuuza dangote dangote wa myaka janjawulo omwami ono wa myaka janjawulo n'ebiseera ebisinga dangote ono yazuula ekintu kimu nti mukama wange yeetaaga omuntu nga nze because nzikira n'umuyangamba tuze tufirwa abantu abamanyi nga bafira mbinabiro bafye engeri etategerekeka tetusobola kuwa anko samu gap kubeera yekka sijja kwerabira <laughs> recently her first born miriam okuva mu america yali mu gwanga recently twagenda samwe twali samwe yanga dambo tata midde nganda dinda dada kakati fabali abalamu kyasiddwa tetwalaba nti ono asitusa agenda mu washroom naye dango teyatumirawo omuntu goberera nkosa amagenze yekka goberera <laughs> naye ngaogedde nkutoza <laughs> atabidde naye dangote thank you so much for that love we really appreciate oh, as a family <laughs> mm, kakati ah, abantu abalala bagenda okwebaza famire ya saamu okusingira ddala abaana be abakiikiriddwa maka bagenda mwebale kunjagala munjagadde ebyaleero n'ebyenkya nze sitoma bwe mbeera nabo tosobola kumanya nti ndina kaambe baana bange era oyinza otusanga nowetwita oba maybe alina brathe we oba alina basista be sijjula sinya nakyensobola kwogera bano abaana banjagadde n'abatanda bangako bali mu america naye olaba nti tebasobola kumala nnaku bbiri nga tebakubye babuuza mami peni aliwo nga tebandabangako so maka mwebale kunjagala mwebale nzaani mwandibadde mu nyuma mwandibadde mukola buli kimu naye munjagadde nemunsembeza nemumbeera abangu mwebale sina kyensobola bbawa nzirayo owasenga wali omukyala wano yabagambye ensenga naye tababulidde ensenga <laughs> ye mukyala ono omulungi omuhumakati ewaffe tubayita bahumakati waffe tolo nana omukyala ono uh, entandikwa yange ne sambageda atandika uh, ku mukyala ono <laughs> nsingawo ensonga era olaba bwe twava mu ddwaliro na nayangamba ekigambo nagamba peni tujje twekolemu omulimu as a friends tukoleyo omusajja ono akakabaga akamukulisa obulwadde naye nkireka nekyo oba yalowooza nakinyomye sakitutte nga sirias naye ekintu kyo nakiteekamu nali nakiteeka mu nkola naye nali ndinza olunaku luno lwa 3 1 era ekirooto kyo oba kyewali oyagala tukole kituukiriza era nkwebaza webale kubeera mabega wange webale kunsapotinga ogw'omutima beera nagwo ogwagaliza <laughs> eh, kakati omuntu asemberayo ddala gwengenda okwebaza naye nga sinnamwebaza bannaye naye ba wafa yatukubyeko ekizimbe ekyamaanyi mu maaso wali naye talutumidde mwana yesitukidde mwami mukiibi situkawo wakiri otuwuddeko olaba abantu abamu bwe bakuliraanya nga bakusinga ssente busere businga bajja nejjoogo n'omwami oyo yazimba ekizimbe bwe yalaba nti tetulina privacy alina engeri gyeyakikolamu nga bapangisa be tebasobola tunula gye tuli naye mm-hmm. teyakikola nti oba ki yakikola because era kakatekanonako abakayinamu omu akabaddemu n'omukono webale nnyo mwami n'abasigadde bonna kati kansembyeyo omukulu some bagenda ono navaamu kumuyita my hubby is my stress killer ye muntu nga bwobwedde ababagamba nti muntu mulamu nti nobwoba gwamusobeza mu butufu nga gwasobeza this man will come and say bwemba ndina kyenkuza ekikunzisa musobe ye muntu ekigambo sorry tekimuzibuwalirangako takyantwala okuba nti alina kiti kyandabiramu antwaliramu bitinga bisatu okubeera ekisookera ddala fiansiwe mukwano gwe ate ebiseera ebisinga oba nkigambe ntya atuuka ekiseera nantwala ngaomwana nti oluusi waliwo ebintu byalaba nga ined guidance awo nayingirawo era bw'aba tasobodde kuŋŋamba fist fist atuuka samuweya napaking emmotoka naddaku sinena ntextinga takoma kubeera takoma kubeera muntu mulamu takoma kubeera muntu mulamu wabweru obamu ebons wabula newaka waliwo abasajja abamu abafeekinga nga bwafuluma ekikomera wabweru eyo nga mulabanga malayika naye bwadde ewaka naafuuka ekirala naye ono omusajja bwekyakola wabweru eyo kyakola newaka ndina ebibuuzo ebimbuuzibwa nga nze omuntu ndina challenge kyekiri joweri yakyayogeddeko nti ebiseera ebisinga bakazi babaserebu babeera n'ebintuntu kyenasooka okuyiga nti samu ayina ekintu abantu abamu kyebatamanyi wabweru balina kyebamulabamu ekirala newaka ayina kyali ekirala ate omuntu omuyiga nasooka kuyiga sanu bwe namuyiga ntandika okutambuza ebintu byange ngaomwana omuwala abeeokubeera kisiina kyensobola kukugamba wabula nsaba mukama akumpangalize akumpeera obulamu obulungi owange alwalabe ba divine shalom and mairanga bakula nga bafuka abakazi abakulu nga bamanyina ebyamu era mukama buli kyewafiirwa mu myaka egiyise emabega kifune mu myaka egisigadde bwe nabadde ntambula ku saidi ya famiry yange saavuddeyo nzekka naye abantu abantambuliddeko abambejja etolo dangote saba shiba Mariette, lydia musituke wakiri musituse hello just in one word Okay. those are my sisters era mbamakinge nga mbayitako nga mubasanza eyo mukubobeja webale maama oyo omukazi twamutumba senga w'omwalo mukyalo oyo ebirala katubyerekereze ngaomuntu naye nobweguba saawa munaana nomukubira esimu bambi agikwata agi weebale kubeera mukwano omulungi era nga mwe mulina tiimu bazunzi ebons mm. naye ffe tulina tiimu bazunzi famire yamwami baitha we musituke kutandikira ddala ku lumuli mukyala musituke kale mwebale nnyo ebyo byebigambo byange bitono nnyo kakati nga tulozinga ngava wano omukulu ono kyansi asobole naye okubeerako kyabagamba briton kusembyayo kabadde kakojo briton mulaba ekifo kino nga bwekira kisoobulungi mwani oyo yasibye wanidaholdi without any cost. Without any cost. I just work once I know Mukwano. Maybe Uncle Sam never said Richard, where are you? Come up with your single quarter. Sing up your nap. Money. I'm well late, you sing. I'm Makubo. I'm Molly Cizet. ebigambo byange mukama abanjagalire oba ntera omukisa era bwe muba muddayo muddeyo mirembe